біз бастаймыз олай болса ә, бүгінгі қарастыратын нұсқамыз талдаған бол, сіздер талдадыңыздар ма талдамадыңыздар ма білмеймін елу нөл бес деген 2021 жылғы тесттен келген нұсқаны талдайтын боламыз жалпы сіздерге көрініп тұр ғой иә барлықтарыңыз нормаль көрініп тұр ма әлде жақындатайын ба тағы да жақсы көрініп тұр иә жарайды кеттік олай болса бірінші сұраққа тоқталамыз жалпы бізде бірінші сұрағымыз гидравликалық машина жайлы есеп барлықтарыңыз білесіздер ә, гидравликалық машинаның формуласын барлығымыз білеміз иә f1 бөлінген s1 тең f2 бөлінген s2 екенін білеміз енді қараңыздар біз осы жерде есепті қысқа нұсқа шешудің жолы ол әрине қараңыздар мынау бізде тең деген ереже болып тұр да демек қараңыздар f1 бөлінген s1-іміз тең дейді екінші қысымға деп тұр да яғни біздің екінші қысымымыз мына жерде қарайтын болсаңыздар 90 мегапаскаль дейді демек мынау неге тең болады бізде яғни мынандай ереже шығады айтыңыз яғни қарайтын болсақ бізде осы бір теңдік ережесін ескере отырып неше неге 30 болады жоқ ажақын апай қараңыз жоқ жоқ бізде есе кіші болып тұр ғой иә бірақ айтып кететін жайт но тең деген ереже бар да яғни мына бетіндегі қысымымыз қысым екі болса мына бетіндегі қысымымыз бір болып тұр да көрдіңіздер ма демек мына беттегі қысымымыз 90 болса мына беттегі қысым неге тең болады ол да 90 болмай ма себебі ережеде формулада қараңыздар иә бір біріне тең деп тұр яғни біз ешқандай есепті есептемей ақ нақты осылай жауап берсек те болады түсіндіре алдым ғой Үм? ал енді екінші есепке тоқталамыз екінші есеп бізде ауырлық күші берілген тығыздығы берілген дененің көлемін тап дейді жалпы ауырлық күшінің формуласы қандай еді f ауырлық күші қандай еді mg массамыз неге тең керемет нәтижесінде f ауырлық күшіміз тең ауырлық күшіміз тең болады иә ро джи иә бұл архимед болмайды қателеспеңіздер бұл бізде ауырлық күші яғни мына дененің тығыздығы мына дененің көлемі болып тұр да түсіндіре алдық па сол себепті бұны архимед деп енді архимед күші де сол ро джи бірақ архимедтегі ро бізде сұйықтықтың тығыздығы да иә нәтижесінде барлығын орнына қоямыз болды да яғни бес көбейту онның дәр ау иә көлемді қорытайық жақсы сіздерге түсініктірек осы жерден біз көлем табайық иә сіздер түсінікті болу үшін қараңыздар көлем тапқан кезде мына бетте екі бетті көбейту теңнің мына бетіне бөліміне түседі демек f ауырлық күшіміз бөлеміз ро және g ға демек бізде ауырлық күшіміз 5 көбейту 10-ның неше дәрежесі 2 4 4 дәрежесі дейміз Астында, бізде мыңда үш дәреже бар, жида бір дәреже. Демек, оның неше дәрежесі? Не істеді? Иә, сол кезде 5 метр куб деген вариант болады. Кеттік ары қарай. Келесі біз ә, қараңыздар, нұсқаның ответін беріп қойғанбыз. Бұл нұсқаны сіздерге кейін жіберген кезде өздеріңіз нақты осы жауаптармен қанағаттанатын боласыздар. Себебі ә, бұл кіліт кілітімен сіздерге жіберіледі word түрінде ары қарай кеттік ұзындығы 8 сантиметр иінге әсер ететін күш 15 ньютон болғанда күш моменті күш моменті қандай әріппен белгілейміз м формуласы иә яғни мынау бізде формула демек болды жай ғана орнына қоямыз иә yeah, 15-ті көбейтеміз әрине 8 көбейту оның минус 2 деп алайық иә иә минус дәрежемен жұмыс жасайтын болсақ бізге қаншалықты оңай болады иә енді 15-ке 8-ді көбейтсек әрине 120 120 көбейту 10 минус 2-сі ә, так мына минус 2 дегенді 1 2 түр жылжиды нәтижесінде 1-де 2 иә ньютон метр десек болады ответ ары қарай кеттік енді вакуум арқылы тұрақты ток өткенде байқалатын әсер дейді жалпы тұрақты ток жүрген кезде байқалатын әсерлер бар иә вакуумде болатын болса не болады вакуумде болса не болады қалай дейді қалай дейді түсіндіреміз қараңыздар вакуум арқылы тұрақты ток өткенде байқалатын әсер яғни химиялық деген бұл әртүрлі ортадағы токтар жүрген кезде байқалатын процесс жылулық деген бұл да ток ә, өткізгіш бойымен жүрген кезде бөлінетін процесс иә демек бізде тек қана магниттік яғни магниттік өріс пайда болатын алаң бұл вакуум алаңы деп қарастырылады да түсіндіре алдым ба ары кеттік бесінші есеп көлемі берілген баллондағы газдың қысымы берілген температурасы берілген зат мөлшерін табыңыз дейді қай формула келеді әрине менделеев клаперон иә? осы жерден біз зат мөлшерін табатын болсақ иә яғни көбейту мына бетке бөліп отыр иә и болды ары қарай бізде міндетті түрде мынау ә, градус неге айналдырамыз кельвинге ол неше 300 болады иә себеп 273-ке қосылады т иә солай ма демек ә, ары қарай кеттік мына жерде литрді неге айналдырамыз демек ол неше аха дұрыс ары қарай кеттік мына жерде мынау білеміз кило екендігін ары қарай кеттік енді жүз алпыс алты көбейту онның үші көбейтеміз қырық бес көбейту онның минус үші так астында бізде аха сегіз де отыз бір көбейтеміз және үш жүз так қысқартсақ бола ма болады Э, одан кейін барып қырық беспен үшті қысқартсақ бола ма болады мына жақта неше қалады он бес қалады иә жақсы енді барлығын калькуляторға салып бөліп көреміз сол кезде так көбейтеміз бөлеміз сегізде отыз екіге иә. бөлеміз мына жерде бізде жүзіміз бар ескеріңіздер иә бір бар ғой иә сол кезде бізде үш моль дейді иә демек шықты ғой барлықтарыңыздар ары қарай кеттік иә келесі массасы берілген оттегінің несін молекула санын тап дейді яғни бізде формула бар еді иә масса бөлінген маляр масса n молекула санын бөлеміз авогадроға иә так бізге молекула саны десе n табу керек n тең болады массаны көбейтеміз аха маляр массаға Демек, массамыз бізде 4 грамм дегенде міндетті түрі килограмм қайланырамыз. Минус 3. Абагадро 6-да 0,2 көбейті 10-ның 23-і. Өлеміз смалер масса 32 көбейті 10-ның минус 3 Жақсы, нолар қысқарады, е? Иә? Одан кейін барып, тағы нені қысқарталамыз? иә Alttan нөл екіні бөлеміз иә нөл бүтін жетпіс бес көбейту онның жиырма үші иә так бізде ондай бар ма жоқ бірақ бір үтір жылжысақ мына жақта бір үтір кетеді сол кезде де бес көбейту онның жиырма екісі болды қарай кеттік жетінші есеп берілген нүктеден зарядтың орналасу қашықтығын төрт есе арттырса өріс кернеулігін тап дейді Жалпа, өрістің кернеулігін қандай әріппен белгілейміз формуласы бар еді иә к q бөлінген міне все демек кернеулігіміз кері пропорционал иә кері пропорционал иә яғни бір бөлінген 16 r квадрат болса мынауымыз бізде артып тұр кернеулік не істейді Кемейт деген сөз иә өйткені кері пропорционал болған кері пропорционал ответ с иә кеттік газдағы электр тогын тасымалдаушылар газдарда электр тогын тасымалдаушылар әрине анион катион дейміз я? Иә оң және теріс иондар ма және электрондар болады иә солай ма ары қарай кеттік толқын ұзындығы берілген және фотон энергиясы форма қандай еді иә былай бірден болады сол кезде алтыда алпыс екі көбейтеміз онның минус отыз үш көбейту онның сегізі бөлеміз астында жеті жүз жиырма нано деген минус тоғыз иә так бізде қысқаратын деген жоқ барлығын конкуратор салсақ болама, қысқаратын бар мәлде. әлде алты алпыс екіні көбейтеміз үшке оны бөлеміз неге жеті жүз жақсы 0 бүтін мыңнан 27. Көбейті оның неше дәрежесі болады? Дәрежемен жұмыс жасауды үйренейік. Яғни 34 34 пен 8 қысқартсақ. Қысқарт жүверсек, минус 26 қалады. 26 мен қысқарат. Демек, минус 17 болады. Демек, минус 17 болады ә, э, джауль деген бар ма бізде ондай ответ жоқ бірақ ә, бізде қарайық мынаған келеді иә демек қараңыздар бір түр екі түр үш түр жейді ол деген сөз 27 жетіде алты көбейту онның мына жаққа үш түр жылжығандықтан минус жиырма болады деген сөз да иә иә өте орынды яғни осыған саламыз ары қарай кеттік келесі есеп бізде жалпы суретке байланысты көрсетілген яғни мына аралыққа бір секундта жетеді иә бүйтіп қозғалған кезде осы аралыққа уақыт бір секундта жетеді дейді демек қараңыздар бір секундта жететін болса бізге нені табу керек периодты табу керек жалпы естеріңізде бар бұрыштық жылдамдықтың формасы қандай еді мынандай форма бар ма еді иә жақсы енді осы жерде қараңыздар мен осы жерден табайын бұрышым неге тең алпыс градусқа тең иә ол деген сөз пи бөлінген үш деген сөз иә пи бөлінген үш бөлеміз бір секунд уақыт бір секунд демек бұл пи бөлінген үшке тең болды ма енді қараңыздар периодты тапқан кезде екі пи бөлінген бұрышты жылдамдық демек екі пиді бөлемін астында пи бөлінген үшке пилер қысқарады үш не істейді жоғары шығып кетеді алты секунд болады сонда иә кеттік ары қарай ба иә иә тыңдап тұрмын Mhm. Aha. Болады. Болады, иә? Әрине, жарайды, жақсы пікір. Өте орында айттыңыз. Келесі сабақта осы сіздің пікіріңізді міндетті түрде ескереміз. Иә? Жақсы. Так, ары кеттік. 11-ші есеп. Массасы берілген, бейіктік берілген, жылдамдық берілген дененің осы биіктіктегі толық механикалық энергиясын табу керек ол деген сөз бізде кинетик пен потенциалдың несі қосындысы кинетикалық деп отқанымыз аха яш так бізде массамыз неше 8 жылдамдық неше болады 9 2 қосамыз так 8 10 және одан кейін 5 я. Иә? жақсы 5 деп қойық. так қараңыздар мына екеуін қысқартып жіберсек мына жақта төрт қалады яғни 36 алты иә мына бетте барлық мына екеуінің көбейтіндісі бізге нені береді 40-ты береді онға көбейтсек 400 жүз бола ма иә төрт жүз отыз алты түсінбей қалған жерлеріңіз болса міндетті түрде в жауабы иә түсінбей қалған жеріміз болса міндетті түрде сұрап отырамыз келесі ары қарай кеттік материалдық нүктенің геометриялық тербелісін теңдеуі берілген қараңыздар әрине метрмен берілген иә гармоникалық тербелістің енді қараңыздар бұл жерде максималды үдеудің модулін тап дейді яғни максималды үдеу деп отқанымыз а тең квадрат xm бірақ минус бар модуль деген сөз былай аламыз иә демек бізде циклдық жиілік циклдық жиілігіміз төрт квадраты және 0 бүтін оннан екі так бұл деген сөз 16 пи квадрат және 02 енді қараңыздар ондай жауап бізде ә, ашпасақ та бар секілді иә солай ма яғни пиза ашпайды екенбіз пиза ашпайды екенбіз демек неше болады үште екі пи квадрат болама? ма яғни 16-ға 0-2 көбейтсек так ондай бізде жауап бар Не қараңыздар ответ т болады деген сөз ары кеттік идеал жылу машинасының салқындашының температурасы үшін өрнек дейді енді бұл тақырып бізде термодинамикадағы карно циклының формуласы қандай еді бір қосылған иә иә азайту иә жүз так осы жерден бізге мына т екіні табу керек қой демек солай ма олай болса біз қалай істейміз ә, т екіні тапқан кезде бір азайтамыз пәк иә және ә, көбейтеміз т бір болады иә дұрыс па келісеміз ғой так ондай жауап бар ма бізде мынау болады иә міне кеттік ары қарай келесі есеп он төртінші есеп өткізгіш арқылы бізде n электрон саны берілген және уақыт берілген әне уақыт және мынау кедергі қандай әріппен белгілейміз р мынау элементтер заряд иә жылу энергиясы демек джоу ленс заңының формуласын білеміз ба қандай так бізде ток күші жоқ иә бұны табу үшін біз не істейміз қараңыздар зарядтың неге қатынасы иә зарядымыз да жоқ иә зарядымыз неге тең иә келісеміз ғой яғни зарядтың формасы демек форма қалай болды ә, n квадрат е квадрат бөлінген уақыт квадраты r t т квадрат кетеді Сол кезде формуламыз не қалды? Бүйді өше сайын сұрады, ем үшелден. Қысарып кетті. Болды, арғарай орындарына қойамыз. Енді 20, 10-ның 20 дәрежесі ол. Бізде 400 емес, 4 көбейті оның неше десек болады? 40. Жоқ. 42. Е? 42-сі так одан кейін барып мен бүйтіп жазайын мына қазір мына жерде не болайын деп тұр иә сәл төменге жазайын мына жерге жарай ма қараңыздар так бір минут төрт көбейту онның қырық екі дәрежесі көбейтеміз бір де алтының квадраты бізде екі де елу алты көбейту оның дәрежесінде квадраты болады сол кезде 38 Я, иә, минус 38 Кедергіміз бізде 30-ға тең Оны бөлеміз, уақытымыз Неше секунд болады? Ага, керемет 30 бен 30 неседі, жақтамат Кетті, я? Иә? Минус тәреже мен плюс тәреже кетті Набетте бетте 2, набетте бетте 2, 4 қалды, я? Иә, Тәрежеде Демек, бүйтіп жазып қояйық онның төрт дәрежесі қалды дейік енді қараңыздар калькуляторға саламыз төртті көбейтеміз екі де елу алтыға иә он жиырма төрт көбейту оның төрт дәрежесі солай болды ма так енді қараймыз бізде ол қайсысы болады б варианты яғни он жиырма төрт мына жерде он жиырма төрт деп сол кезде ары қарай төрт үтір жылжыса бізде жүз екі мың төрт жүз болады екен да иә дұрыс түсіндік қой иә жақсы келесі бізде енді былай дейді ә, астынан қыздырылған ыдыстағы салқын су түбінен көтерілген ауа көпіршігінің көлемін тап дейді яғни су қыздырылған кезде оның тығыздығы не істейді тығыздығы су су тығыздығы артса ауа тығыздығынан ә, көп болса ол болмайды ғой бізде демек судың не істейді тығыздығы демек бізде ро су қайнаған кезде формуласын жазып алайық масса бөлінген көлем деп қояйық сіздерге бірінші иә негізгі форманы жазып аламыз енді бізде айтады көпіршіктің көлемі қалай болады дейді солай ма көпіршіктің көлемін табу керек бізге яғни көлем тең масса бөлінген ро былай айтып түсіндірейінші сіздерге яғни су қайнаған кезде ыстық су әрқашан жоғарда жүреді салқын су астында жүреді білесіздер ғой демек ыстық судың тығыздығы не істеді азайды ыстық судың тығыздығы азайған сайын ол жоғары көтеріледі деген сөз демек мына жерде мына тығыздық азайды деген сөз астына сан түссе ол не істейді жоғары шығып кете ма көлемге тура пропорционал болғандықтан көлем не істейді бұл кезде артады деп қарастырылады түсіндіре алдым ба ыстық судың ыстық ауаның тығыздығы салқын ауаға қараған кезде аз болады сол себепті ол жерде ыстық ауа жоғарыда жүреді ыстық су жоғарыда жүреді демек тығыздығы азайды деген сөз тығыздық азайған кезде қараңыздар тығыздық азайса біздің көлем артады деген сөз демек ответ артады деген жауап болады деген сөз түсіндіре алдым ба сіздерге жақсы супер он алтыншы есеп 16 есепте бізде түзу сызықты бір қалыпты үдемелі қозғалған катердің уақыты берілген яғни ол не істеді 2 метр секундтан 8 метр секундқа дейін арттырды иә солай ғой демек қараңыздар бізге осы уақытта катердің жүрген жолын тап дейді бірінші болып несін тауып алайық оның үдеуін тапсақ бола ма міне қараңыздар сол кезде сегізден екіні азайтамыз алты алтыны онға бөлеміз супер енді жолдың формасы қандай бұл бой? т иә солай ма үдемелі болса қосыла ма артты ғой а т квадрат бөлінген так жылдамдықты біз көбейтейік неге көбейтеміз уақытқа көбейтеміз иә демек 20 көбе... 20 қосамыз уақыттың квадраты 100 үдеуіміз э, үдеу бізде сол кезде 60 62 екіге бөлсек 30 бұл неше болады елу демек елу метр Я? так кеттік келесі мына бір есеп келіпті жалпы айтады біздің массамыз константа дейді масса константа ал енді мұнан бүйтіп қызылға бояп алайық так қараңыздар үшінші жағдайдағы оның несін табу керек температурасын табу керек ол үшін біз не істейміз бірінші болып ол жоғары қарай көтерілді ғой не тұрақты болып тұр көлем тұрақты иә көлем константа бірінші жағдайда бұл қандай процесс бірінші көлем тауып алайық көлем тұрақты болды изохора демек формуласы иә осылай ма так осы жерден табатын болсақ қысымды көбейтеміз температураға бөлеміз бастапқы қысымға так соңғы қысым нешеге тең үш п иә температура өзіне тең астында мынау п нолевойға тең п нолевой қысқарып кеткен кезде біздің тымыз неге тең болып қалды үш т нолевойға тең болды иә бұл бірінші жағдай бізге енді екінші жағдай не істейді екіден үшке қарай не тұрақты яғни барос қысым иә формуламыз көлем бастапқы температура бастапқы көлем соңғы температура соңғы осы соңғы температураны тапқан кезде бастапқы температураны соңғы көлемге бөлеміз бастапқы көлемге так мынаның орнына біз не жазамыз нетто тұр иә дұрыс па ой. көлем соңғы көлем нешеге тең болды қараңыздар міне бүйтіп сызатын болсақ неге тең болып тұр аха Оналау. Бастапқысы? Оналауы. Кетті. Көбейтіндісіне нені береді бізге? Я. Вот, все. Я. Кеттік ары қарай. Келесі. 18-ші есеп. Батареяның ішкі энергиясын тап дейді. Демек, бұл жерде нелер тұрақты? электр қозғауыштар тұрақты яғни толық тізбек үшін ом формасын білеміз ғой қандай еді супер демек осы жерде мыналарды теңестіретін болсақ ток күші 1 r1 қосылған кішкентай ток күші 2 r2 кішкентай r осы жерден кішкентай тапқан кезде формула қалай болады так жақшаны ашамыз иә i1 r1 қосылған а бір р тең а екі р екі қосылған а екі р демек формула бізде осы жерден р тапқан кезде ары қарай теңдеу құрып тапсақ бола ма бірден орындарына қоя салсақ та болады мысалы ай біріміз неге тең нөл екіге тең иә кедергіміз төртке тең демек нешеге тең нөл сегіз қосылған 0,2 r тең так екіншісі 0,14 7 көбейтсек неше 0,14-ті 7-ге көбейтеміз ау жақсы 0,98 98 қосамыз бізде 0 14r енді r-ді бір шетке сандарды бір жаққа жүреміз сол кезде r-іміз нешеге тең болады бірден есеп сайық, иә ары қарай уже теңдеу түсінікті болды ғой иә солай ма 0.98-ден азайтамыз 08 0, 0.18 болады иә демек нөл екіден азайтамыз 0, он төртті дұрыс бөлсек неше болады сонда нөл бүтін жүзден нөл бүтін жүзден он бүтін бөлсек үш ом иә түсіндік па Сүндік деп ойлаймын жақсы келесі 19 тоғызыншы есеп оптикаға байланысты әрине оптика бізде қараңыздар мына жерде сұрақ дене мен экранның арақашықтығы десе кішкентай f қосылған d ол үшке тең деп аламыз ал үлкейтілу беске тең дейді яғни г тең беске тең г ның үлкейтілудің формуласы кішкентай f-ті бөлеміз d ға осы жерден кішкентай f табатын болсақ формула қалай болады иә демек мен мынау беске тең болса кішкентай ф'ім бізде 5D ға тең болып тұр ғой. Мұна жерге орына қойатын болсам, 5D қосылған D тең 3, со кезде D неге тең болады? D неге тең болады? 0,5. 0,5 кетен болады ғой. Мұна екен қосыңыз 6, 3-6 ті ға бөлем. 0,5. Енді қараңыз. Мұна жерге 0,5 қойам, F табатын болсам, 3-тен азайтам. Со кезде, кішкан тәйіп неге тең? екі де бес иә түсінікті енді бізге оптикалық күш тап дейді оптикалық күш дегеніміз д тең бір бөлінген кішкентай f бір бөлінген d ортақ бөлгіш мынаған кішкентай тен беремін мына бетке тан беремін сол кезде d қосу f бөлінген d көбейту f жоғарысы 3 үшті бөлемін екеуінің көбейтіндісі неге тең Так, 0,5 пен 2 жарымның көбейтінісі бірде 25, я? Мына екінің көбейтінісі. Мына екінің көбейтінісі, я? Иә? Түсінікті ма? 3-ті бірде 25-ке бөлсек. Неше шығады? Я. Иә. Түсінікті де болем? Арғарай кеттік ба? Арғарай кеттік. кеттік түсінікті ма әлде түсініксіз жер болса сұраңыздар кеттік әрқайсысының массалары м болатын екі шар бір біріне Р қашықтықта орналасқан бүйтіп біз бүйтіп сызып алайық иә мынау бізде Р қашықтық берілген масса берілген f берілген және массалар екі есе кеміген иә әрқайсысының массасы дейді міне арақашықтық екі есе артқан тартылыс күшінің мәнін табу керек ол кезде біз не істейміз кімде қандай идея бар керемет яғни мен бүйтсем бола ма жай ғана бұл жерде g гравитациялық теңестіріп алсам формуламыз мысалы f тең g m1 m2 бөлінген r квадрат иә осы жерден g табатын болсам f r квадрат бөлінген m1 m2 иә демек f1 r1-дің квадраты m1 m2 деп аламын f2 r2-нің квадраты бөлінген m1 штрих m2 штрих не үшін штрих өйткені бұл өзгеріске ұшыраған массасы екі есе кеміді массасы екі есе кеміді міне иә ал арақаштығы екі есе артты демек мына артқан кезде не болып кетеді квадратымен төрт болып кетеді иә так бүйтіп сызып көрсетейін мынау төрт болды мынау кеміді екі есе окей төрт және екі екі демек екілер не істейді жоғары шығып кете ма сол кезде массалар қысқарып кетеді мына массалар арақашықтықтар қысқарады арақашықтықтар сол кезде f1 бөлін f1 тең э, f2 көбейту 4 көбейту 2 және 2 бар дұрыс па сол кезде мына екеуінің көбейтісі бізге нені береді f1 тең э, f2 көбейту 16 болады иә дұрыс қой сол кезде бізге f 2 табатын болсақ f1 бөлінген 16 береді деген сөз ответ в болады деген сөз иә түсінікті ма Сүнкті болды иә жақсы ары кеттік так мен кейбір есептерді мынау параққа сыймағандықтан осы осы тастағанмын 34 төртінші есепті бірден шығарып кете салайық иә отыз төртті де шығарып кетейік бәрібір шығаратын есеп қараңыздар ә, дыбысты мүмкіндік барынша өшіріп қояйық егер кедергі жасамаса әріптестер оқушылар мүмкіндік барынша дыбысты өшіріп қойсаңыздар егер не болса так кеттік ары қарай ә, қараңыздар бізде жалпы мынандай есептерді қалай істейміз қысқа нұсқа жолы айтып кетейік жиырма тәулік пропорция ретінде n яғни мына бүйтіп алайық та бізде осы жерде m ге тең болады ал бір секундтағы n бізде белгісіз x деп аламыз мынау n-іміз неге тең дейтін болсақ масса көбейту n авогадро бөлінген маляр массаға тең болады так естіліп тұр ма менің менде сіздерге естіліп тұр ма аха жақсы кеттік енді қараңыздар осы жерге орнына қоямын жиырма тәулігіміз неше бір тәулікте неше секунд бар сексен алты мың төрт жүз иә энавагадро бөлінген маляр масса мына бетте 1 секунд мынау nx белгісіз так пропорция жасаған кезде осы жерде nx тапқан кезде ә, массаны көбейтем авогадроға бөлемін алер массаға бөлімінде 20 және 86400 иә келісеміз ба и все енді мәндерін қоямыз бізде массамыз бізде 0,2 ә, э, одан кейін барып авагадро 6-да 0,2 көбейту оның 23-і және бөлімінде Э, он сегіз көбейту онның минус үші және жаңа біздің 20 сексен алты мың так тең деймін мына бетке тең деп жаза саламын барлығын көбейтіп бөлеміз енді қысқартатын жерлер бар қысқарып кететін жерлер бар ма етсек бола ма так мына э, қысқарады жиырма екі болып қалады иә мхм жиырма екі болып қалады мына нөлмен мына нөлді кескізіп жіберемін жиырма бір болып қалады сол кезде екі мен екі кетеді ары қарай неге саламыз енді әрине калькулятор рұқсат берілген калькуляторды пайдаланамыз асықпай тез тез пайдаланамыз да бөліп бөліп жасай саламыз иә яғни алтыда нөл екіні бөлесіздер он сегізге оны бөлесіздер сексен алты мың төрт жүзге сол кезде бізде жуықтап алады екенбіз жуықтап алған кезде төрт үште сегіз шығады төрт көбейту онның так дәрежесімен жұмыс жасайық иә дәрежемен жұмыс жасайтын болсақ бізде иә сол кезде ә, э, жоғарыда неміз бар кеше онның жоқ жиырма екі болмайды жоқ оны ескердік қой мынамен қысқарады жиырма төрт бола ма жоқ жиырма төрт болмайды қарайық мына жерде бізде жиырма үш еді авогадромыз дұрыс па және оны біз қысқарттық мына бір нөлмен қысқарттық мына жақта жиырма екі болып қалды бір өтір жылжытып бері қарай сол кезде жиырма екі болды одан кейін астындағы плюс жоғары минус болып шығады дедік та он қысқарттық жиырма бір қалды енді <clears throat> ә, одан кейін бар минус үшіміз жоғары шыққан кезде ә, дұрыс плюс үш болды жиырма төрті и жаңа бөлген кезде біздің санымыз бар қараңыздар мынау бізде жиырма жиырма төрт жиырма төрт жазамыз және көбейту онның бізде неше дәрежесі бар минус алтысы бар жаңа алдында алты нөлі бар бөлген кезде санды бөлген кезде сіздерде шықты ма калькуляторда салған кезде иә сол кезде алты мына жақтан төрт екі кетеді төрт көбейту оның минус минус емес плюс болады он сегіз болады да сондай иә ондай бар ма ондай вот не? жиі ғана болады екен бірақ жауап бірақ жауап болады екен кеттік ары қарай так отыз бесінші есеп отыз бес идея бар ма бірінші сіздерден идея көрейік та супер м в квадрат бөлінген екі тең еу осы жерден жылдамдық табатын болсақ түбір астында екі еу бөлінген ә, масса болады иә мына түбір астында общий екі бірде алты көбейту онның минус он тоғыз кернеу нөл қырық алты бөлеміз тоғызда бір көбейту онның минус отыз бір иә барлығын калькулятор салсақ бізде неше шығады асықпай тез тез уақытымызды үнемдеуге тырысайық иә көбейтеміз так мына қысқартатындар бар ма қысқарып кететіндер бізде жоқ секілді иә жоқ жақсы сол кезде жылдамдығымыз тең болады конкурятор салдық иә мхм так дәрежелер қысқарды бұл жерде де жоқтаймыз, иә бұл жерде де жоқтаймыз. Жоқтаған кезде төрт жүз шығады Көбейті көбейту оның үш дәрежесі метр бөлінген секунд жоқтаған кезде ал бұны біз енді варианттан іздейміз ашпа сосын тағы бола ма мынау g бола ма g'ді келтірсек бола ма өйткені мына жақтан екі түрлі жылжиды сол кезде төрт жүз үш жүз түрлі сол кезде мынау g да болады да иә түсінікті ғой кеттік оңай есептер қатты қиын емес деп ойлаймын келесі енді бізде контекст контекст есептерін бұл есепті талдаған ба едіңіздер жалпы қараңыздар бізде жалпы адамның тыныс алуы берілген бірінші есепте ересек адамның тыныс алу периоды мына жерде беріп қойған қараңыздар бір минутта иә жас бала 35 рет алады жас өспірім 20 рет ересек адам 15 рет демек бір минутта неше секунд бар периодтың формуласы уақытты неге бөлеміз иә алпысты бөлеміз 15-ке. сол кезде неше жоқ жоқ жоқ жоқ қараңдар ересек адам деп тұр бізге міне ересек адам 15 рет тыныс алады деп тұрған міне мына жерде түсіндік па сол үшін біз 15-ке бөлдік ересек адам деп тұр мына жерде де жас өспірім. демалу желік желіктің формасы қандай n бөлуді деп қояйық иә n қарайық жас өспірім міне бізде жиырма рет бір минутта демек жиырманы бөлеміз алпысқа сол кезде қысқарады үш үш герц о шықты с иә ал енді жас өспірім бала мен жас баланың тыныс алу периодтарының айырмасы дейді жаңа бізде жас өспірімнің периодын табуымыз керек жас өспірімнің периодын табу үшін біз не істейміз Қараңыздар, жас өспірім 20 рет 1 минутта, я, 60-ты 20-ға бөлсек неше? Жас өспірім 60-ты бөлеміз 20-ға 3 секунд. Ал жас бала дегеніміз, қараңыздар, жас бала бізде 1 минутта 35 рет. Так, 60-ты бөлеміз неге? Я иә. 35-ке. Сол кезен неше болады? 1-де жеті азайтатын болсақ үштен бірде жетіні азайтсақ айырмасы деп тұр ғой а үштен азайтамыз бірде жетіні бірде жуықтасақ бірде үш болады иә а дұрыс дұрыс бірде үш дұрыс дұрыс бірде үш дұрыс дұрыс бірде үш секунд и все ответ с так жиырма төрт жас бала сегіз жүз қырық рет тыныс алатын уақытта ересек адамның тыныс алу санын тап дейді демек уақыттан теңестіреміз т 1 n 1 т 2 n 2 деп осы жерде н 2-ні тапқан кезде т 1-ді n 1-ге және т 2-ге бөлеміз так т 1 дегеніміз жас баланың период неше болды бағана бізде бірде жеті болды иә бірде жетіні көбейтесіз оның тыныс алуы неше сегіз қырық оны бөлесіз ә, ересек адамның периоды ересек адам баған период төрт болды ма төрт болды так бөлейік көбейтеміз бөлеміз сол кезде бізде ә, ескеруіміз керек мәтінде жуық шамамен деп қойған мына жерде иә яғни бізде яғни былай айтқан кезде жуықтап алған алады екенбіз да неше шықты үш жүз алпыс рет демек ответ в ары қарай кеттік ересек адам жуық шамамен так жақсы қараңыздар тура осы формула уақыттар теңестіреміз n1 t1 n2 t2 деп осы жерден т екіні табамыз сол кезде n бір т бір так т бір және бізге n 2 табу керек то есть иә n екі т екі так қараңыздар ересек адамның периоды жаған неше болды бізде төрт жиырма екі нөл нөл нөл бөлеміз э, одан кейін барып жас баланың тыныс алу период неше болды бізде бірде жет болды иә бірде жеті бөлсек неше шығады иә яғни жуық шама демек оны біз жуық шамамен өлшеу қателігі есебіне неше болады иә елу мың болады деген сөз да кеттік ары қарай иә отыз үшінші есеп отыз үшінші есеп бізде отыз үшінші есеп осындай теориялық сұрақтарды мүмкіндік барынша жазып отырсайық түзу токтың магнит өрісінің күш сызықтары күш сызықтары бағытын анықтайтын тұжырым яғни бұл оң қол ережесі деген білеміз ғой оң қол ережесі яғни оң қол ережесі деп бұрғы ережесі екеуі бір нәрсе дұрыс па бұрғы ережесі оң қол ережесі бұл бізде магнетизм деген тақырыпта қарастырған болатынбыз отырмыз келесі жиырма алтыншы сұрақ ол не екен бізде жай ғана формула анықтап көріңіздерші енді формуланы <laughs> так бізге бұрыштық жылдамдық табу керек қай форма болады в квадрат бөлу r асықпаймыз асықпаймыз асықпаймыз ау бірінші форма иә мынау мынау бағана есеп шығардық қой соған байланысты естеріңізде ма иә еске түсіп жатыр ма аха және тағы бар ма мынау бола ма өйткені бізде сызықтық жылдамдықтың формуласы Қандай бір форма бар еді осы жерде мынаны табатын болсақ жылдамдық бөлінген r деген шығады да демек дай болады деген сөз ғой иә қалғандары келмейді солай ма келісеміз ғой кеттік э, келесі адиабаталық ұлғаю процесі үшін дұрыс тұжырым адиабаталық процесс дегеніміз не еді жылудан оқшауланған жүйеде жүретін процесс демек жылудан оқшауланды деген сөз жылу мөлшері болмайды солай ма яғни q тең нөлге тең болып қалды олай болса q тең дельта у қосылған а газ болса мынау не істейді теңнің мына бетіне өткен кезде минус дельта у болады ол неге тең болады жұмысқа получается бізде жұмысымыз тең яғни мына екі ответ болады деген сөз ғой иә ереже 28. сегіз тоже бізде 28 неге байланысты э, Теория теорияға байланысты екен 28-де не дейді бізде электромагниттік толқын шекарасында жиілігі ең жоғарғы сәуле енді қараңыздар ең жиілігі ең жоғары дейді да жиілік ең жоғары деген сөз былай деген сөз ғой міне қараңыздар бүйтіп жүреді ғой в мына ең жоғары деген сөз яғни бізде өзі жеті толқын бар соның ең соңғысы гамма сәулесі иә дұрыс па ең толқын ұзындығы қысқасы ең жиілігі жоғарғысы болады дұрыс айттыңыз демек ол не болады гамма болады деген сөз иә түсіндіре алдық па гамма сәулесінің жиілігі ең жоғары толқындылығы ең азы осы деген сөз ответ g кеттік ары қарай келесі есеп так ұзындық берілген ауданы берілген сымның ұзаруы берілген және юнг моделі берілген табу керек күш қай формула саламыз осы форма қандай форма кімнің формуласы гук заңы дейді бұны осы жерден f табатын болсақ дельта l е e, s бөлеміз ұзындыққа сол кезде ары қарай қараңыздар бізде мынау миллиметр квадратты метр квадратқа айналдыруды білеміз ба нөл бес Оның неше дәрежесі минус 6. Красавчик. Yeah. Иә. Немесе 5 көбейті 10-ның минус 7-сі салайық. Все. Сол кезде, қараңыздар, енді бізде 2 мм деген сөз 2 көбейті 10-ның минус 3-і. Ал енді, үлкен Г болса не болады еді бұл? Гекта, я? Иә? 210 көбейту 10-ның 9 дәрежесі және S аудан жаңа айттық 5 көбейту 10-ның минус 7-сі ал ұзындық бізде неге тең 4 метрге тең 4 пен 2 қысқарады 2 қалады 2 э, мен 210 қысқарады 105 қалады ал енді мына минус 3 пен минус, плюс 9 кетеді 6 қалат, 6 мен мұна кетет. Мұяқта минус 1 қалат. 105-ті, 5-ке көбейсек неше? 525-ті, минус 1 болса, ол не болады сонда? Болды. И все. Ответ. 52-ті 5. Э, басқа варианттар. Никак келмейді бірақ жауап иә кеттік жиырма тоғызыншы есеп ток күші берілген э, магнит ағыны берілген индуктивтілік жалпы магнит ағынының формасы қандай еді ли дейтін едік иә ли осы жерден л дегеніміз бұл индуктивтілік дейді магнит ағынына бөлеміз уақытқа а ойбай ток күшіне дұрыс па алпыс көбейту онның минус үші милли болса минус үш үшке бөлеміз қысқарады жиырма көбейту онның минус үш қала ма генри в д и все иә жақсы так суретте жарық сәулесінің ауадан суға судан шыныға өту көрсетілген жарық сәулесінің жолы дұрыс көрсетілген сурет так қараңыздар бұл бізде оптика бүйтіп сызып көрсетіп қояйықшы бірінші мынау 90 градус сызылған кездегісі ә, бүйтіп сызып қояйық бүйтіп сызып қоямыз сол кезде қазір бірден шешімі шығады да енді қараңыздар ауада бірге тең суда бірде отыз үш шыныда бірде алтыға тең синус альфа тең бір бөлінген n дұрыс па демек синус альфамыз тең бір бөлінген бір ауада бірге тең получается мынау бірге тең мына аралық иә э, ол деген сөз неше градус деген сөз бізде 90 градус деген сөз иә ал енді ары қарай кеттік екінші синус альфа тең бір бөлінген бірде отыз үш бұл мынадан кішкентай болады ғой дұрыс па ал синус альфа тең бірде 6 болса бұл мынадан кішкентай болады дұрыс па енді қараңыздар мына түскен бұрышымыз сынған бұрыш мынадан кішкентай болу керек та ал мынадан мына бұрыш пен мына бұрыштың арасы одан да кішкентай болу керек бүйтіп сызған кезде көрдіңіздер ма енді біз мынаған тоқталайық біріншісінде бұл не үшін болмайды өйткені мына жерде бұрыш үлкен болып кетті мына бұрыштан мына жерде мына бұрыштан мына екінші судағы бұрышымыз дұрыс яғни емес үлкен болып кетті бұл да болмайды мынау да болмайды мынаған келіп тоқталамыз мына бұрышымыз мына бұрыштан не болып қалды дұрыс келді үшінші жағдайда бірақ ол 90 градус болып кетті ол дұрыс болмайды уже өйткені тоқсан градус емес қой бұрыш бар демек демек бізде тек қана қайсысы болады үш болады деген сөз ғой қалай кетті <laughs> түсіндік па түсінікті болды ма келесі жалғастыра берейік па алло а жақсы жақсы мына гауһар ханым мынаны өшірсеңіз а жақсы кеттік э, ары қарай қараңыздар келесі бізде толқын көзінің нелер берілген бізге міне қашықтықтарының өзгерісі берілген фазалар айырымы берілген жиілігі берілген жылдамдық табу керек жалпы фазалар айырымының формуласы бізде 2 пи дельта x бөлінген лямда деген форма бар еді осы жерде лямбда дегеніміз бізге неге тең жылдамдық бөлінген жиілік деген сөз сол кезде формуламыз қалай болады 2 пи дельта x жиілік бөлінген жылдамдық осы жерден жылдамдық табатын болсам мына жерден жылдамдық табатын болсам 2 пи дельта x желік бөлеміз иә дельта пи енді қараңыздар тең деймін так екі пи тұра берсін азайтындысы неше мынау екеуінің азайтындысы үш па желік бізде елу так бөлемін астында пи бөлінген екі так пи қысқарады екі жоғары шығып кетеді сол кезде ә, бізде неше болады 300 жоқ мына екеуінің көбейтіндісі 300 жоқ мына екеуінің көбейтіндісі 300-ге тең екі жоғары шығады 4 төртті көбейтеміз 300-ге неше 600 болады метр так бар ма алты жүз бізде бар Аш. сосын ол а мына бар екен иә дұрыс па так кеттік иә бізде бар осы екен ғой бұл бәрін талап тастаппыз ғой